असलकम दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी नंबर पर फ्री में कैसे कॉल कर सकते हैं वो भी बड़ी आसानी से अगर आप भी फ्री कॉल करना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी फुल रहनुमाई हो सके सबसे पहले आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है Ding Dong Play Store open कर लेते हैं इधर ऐप सर्च कर लेते हैं डिंग डाउन ये ऐप आपने डाउनलोड करना है मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है ताकि आपका टाइम बच जाए ये देखें लोगों ने इसके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं ये बहुत ही अच्छा ऐप है very useful clear sound and it's free I recent drop my phone and broke it I love Ding Dong it is easy to use यानी ये इस्तेमाल करने को बहुत ही अच्छा ऐप है इसको 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है आप भी इसे डाउनलोड करके लतफ उठाइए आप भी इसे ओपन कर लेते हैं आप ओपन करेंगे तो आपके सामने वो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा आपने जो आपके मोबाइल में सिम है वही आपने फ़ोन नंबर देना है नंबर दे के आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है आगे आगे आपको ऐसा दिखाई दिए देगा ये अकाउंट बैलेंस अगर आप मेरे दिए गए लिंक से फॉलो करेंगे तो आपको तीस रुपये मिलेंगे अगर आप वैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको पंद्रह रुपये मिलेंगे आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप जहाँ से मर्ज़ी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आपने गेट फ्री क्रेडिट पर क्लिक करना है fast way to get many credit ये देखिए daily check in your account balance पंद्रह check in daily to earn एक तो one two three credit check in no your device does not है नेटवर्क हम नेट ऑन कर लेते हैं ताकि चेक कर लें कि बैलेंस इधर भी मिलता है या नहीं check in no connect to the please ensure that your device device a good secure signal back चले जाते हैं इधर से नहीं हो रहा you can check in daily to get free credit daily check in ये देखिए you receive two free credit यानी आप इधर क्लिक करेंगे तो, तो हमने रोज़ाना आप टू का फ्री क्रेडिट हासिल कर सकती हैं जिससे बैग चले जाते हैं आई एम फीलिंग लक्की इधर चेक कर लेते हैं यू रिसीव एक फ्री क्रेडिट इधर से भी आपको एक फ्री क्रेडिट मिल गया है ये ऐड आया इसको बंद कर देते हैं ये देखें अठारह क्रेडिट आपके पास हो गए हैं आप अगर किसी फ्रेंड को इनवाइट करेंगे तो वो आपके लिंक से ज्वाइन होगा तो उसे बीस में फ्री क्रेडिट मिलेंगे आपको फ्री में बीस क्रेडिट मिलेंगे अगर आप किसी फ्रेंड को ज्वाइन करवाते हैं तो डेली लॉटरी इधर पर क्लिक करके देख लेते हैं इधर कोई है या नहीं next drawing ninety hours lottery ticket only एक टिकट चेक कर लेते हैं इधर कोई आता है ये ये देखें मैंने इधर क्लिक किया आप आपने इधर नहीं क्लिक करना ये डेली लॉटरी पर आपने क्लिक नहीं करना क्योंकि आपका तीन तीन का तीन रुपये का क्रेडिट कट जाता है मैंने क्लिक कर दिया आप इधर क्लिक ना करें आ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बर मेहरबानी आखिर में आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और और ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही मैं रोज़ाना वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ जो कि आपको मिलती रहे